Hallo und herzlich Namaste. willkommen. Arigato. Willkommen <laughs> zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute zwei Bollywood-Trailer an, die am gleichen Tag erschienen sind. Und das eine ist Race mit Shahrukh Khan. Das andere ist Kabel mit Ritik Roshan. Und ich bin nur zur Deko da, also <laughs> nicht jetzt. Also äh, meine Favoriten sind ja Shahrukh Khan und Ritik Roshan und ich bin halt neugierig, welches besser ist. Ja, wir schauen jetzt mal beide Trailer an und sagen ja. dann, welches uns so mehr anspricht oder welches besser ist. Ja. Und wir haben es noch nicht angeschaut, so lange her. So, dann fangen wir an. Fangen wir an. 3, 2, 1. Let's go. Okay. Zwei, Zwei Boote. Schippe, Schlepp, Super, nein. Krankhausen. Ja, wow. Krass, gell? Was tun die wohl? Illegales Zeitchen. Ja. Ich hab gehört, das ist ein Mafia, ein bisschen Mafia. Oh, das sind ja viele Flaschen. Ja, vielleicht äh, schmuggeln die Warum so viele Flaschen? Ich wollte nicht sagen, die schmuggeln vielleicht Flaschen, aber anscheinend. Ja, was machen die <laughs> denn? Der fährt über die Flaschen, die armen Flaschen. Ja. Die, die so ein Hobby. <laughs> Das ganze ja. Alkohol. Das ist Alkohol. Ich glaube, das ist Schmuggel. Ja, das ist Schmuggelware. Red Flash. Oh, äh, oh, Shao Kahn. Oh. Shao Kahn. Oh. Wie sah das aus? Hat der Eyeliner oder so? Money, Money, Money. Der hat aber viel Geld. Illegales Geld. Ich glaube, der spielt wieder Mafia, Mafiosen wie bei Don. Ah, ich habe auf Instagram ja, ja, so Bilder da. gesehen davon. Ich glaube, Mahira Khan heißt ja. die, glaube ich. Gleiche Nachname. Bei Del Valle hat die auch Mafia gespielt. Hm. Vielleicht war das nicht so gut und macht jetzt noch einen Mafia-Film. Sie nach so einem Masthalle aus, so Action mit Romanze. Oh je, ich kann mir das Ende schon gut vorstellen. Ja. What? Also das ist jetzt eine Mafia oder wie? Wenn ich glaube, das ist eine Mafia. Ja. ja. Also, in also Dom. Ja, ich glaube, die Don. Nur, dass er da Gefühle hat oder wie? Und da hat er, glaube ich, auch eine Romanze <laughs> dabei. Ja. ja, okay, Mafia weiß ich jetzt nicht, vielleicht der Schmuggler. Also, schminkt er sich oder habe ich es falsch gemacht? Ja, schon, oder? Das ist so Eyeliner. Eyeliner. Wow. Das ist Eyeliner. Das betont seine Augen. Ja, <laughs> wie, wow. wie äh, Johnny Depp. Fluch <laughs> der Karibik. Ui. Macht auch mal Eyeliner. Nackenbruch. Action mit Shah Rukh Khan. Ich glaube, das ist eher Action und Romanze oh. passt immer zu ihm. Oh Cool. Ich glaube, ja, dass es der Boss ist. Januar. Ne? Ja, schon vorbei. Abo. Sollten wir mal angucken. Ja, nicht ne? Mal schauen, ich glaube, im Sommer ah. scheint es dann in Deutschland. Ja. Ne? Ich hoffe, es sind wieder viele Lieder da. Ja, mhm, ja. da sind Lieder. Schaut cool aus. Wobei die alten Lieder sind am schönsten, ne? Ja. Wieder bunt. Gut, dass es auch bunt ist. Shahruhan. Mein Name ist Khan. Oh, Tanzszenen. Ja das heißt mal wieder viel Musik. Und kauf Kampffilme. Oh mein Gott, ich liebe Kampffilme. Oh, da bin ich gespannt. Right. Vom Anfang beste. I'm coming. I'm coming. Cool. Nice. Und das ist jetzt in Indien gedreht worden, oder wo ist? Mhm. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ich denke okay, jetzt das, war das nächste, ein cooler, nächste, nächste. So ein richtiger Musthaul eigentlich. Ja, ja. Sehr Interessant. Ja, rede ich heiß um den heißen Brei, machen wir weiter. Dann schauen wir jetzt mit Kabil an. Kabil mit Hrtek Roshan. Hrtek. Der Mann mit den zwei Daumen. Er ist so toll. Okay, eins, ist schon voll alt geworden. zwei, oh drei. Bandagna, Rohan. Den gleichen Namen wie immer, Rohan. Rohan. Rohan, <laughs> wie immer. Ah, das ist glaube ich blind. Nein, oder? Also sie. Doch, ah, beide sind blind. Beide sind blind. Sag äh. jetzt nicht, sie verlieben sich. Oh, Liebe auf den ersten Blick. <laughs> ja, aber. Oder oh, ist eigentlich. Okay, tut mir leid, tut mir leid. Liebe auf dem ersten oh. Gefühl oder was? Erinnert mich an Fahne. Auf den ersten Treffen halt. Fana? Oder Ach so, Kajal ja, stimmt, war auch blind. Ja, aber da sind jetzt beide blind. Ja. Nicht, dass sie runterfallen. Oh, es ist echt gefährlich. Hm. Ist es jetzt nur eine Romanze oder was? Ja. Wahrscheinlich bist du noch traurig oder so. Okay, die haben Spaß, das ist schon mal gut. Die haben echt. <laughs> <laughs> also bei Volleyball fängt es immer mit Spaß und ja, Glück ja. irgendwie an, ne? aber. Ich glaube schon, dass es traurig wird, weil. Das kann nicht nur das drin sein. Da muss eine Dramatik passieren. Aber äh, die lieben sich. Ich kann mir schon mal vorstellen, weil wenn zwei ja. sind. Vielleicht ist so wie Tara und Pum oder so, keine Ahnung. Was die Arme. Äh. Ja, nicht arm, aber halt was anderes Trauriges. Ui, Achterbahn. Oha. Oh, oh jetzt kam da. Ich hab schon. Ach du Wurden die entführt oder Sie wird entführt. Sie wurde gefesselt. Und. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das also ist bestimmt die Dings, ja. Ja, die gefesselt vergewaltigt. Echt? Ja. Das Blöde ist, du bist blind. Du weißt nicht, wie die aussehen. Ist die, Frau jetzt tot oder? was? Ja, ich weiß nicht. Danke. Das zeigen die, glaube ich, noch nicht. Ja, das kennt, noch. Ne? Das ist, glaube ich, dann. Er rächt, er rächt sich Auf jeden Fall. Geil. Aber wie, wie will er als Blinder sich das naja. Machen? Das ist spannend. Das freut mich auch. Oh. oh ich hab oh, jetzt voll traurig. <laughs> Die Story ist voll links. Richtig interessant in diesem Spiel gibt es Krass. Oh. <laughs> oh mein Gott. Oh. So am 26. Also es. Zwei Tage danach. Mhm. Krass. Shit. Das ist echt geil. Shit, das ist richtig interessantes Story. Ich habe schon Gänsehaut bekommen. Ich auch. <laughs> Krass. Also, boah. Ja, also die Filme könnten wir Also beide angucken. Filme sind wirklich Bombe. Also vom Trailer sehen die echt Bombe aus. Und ich muss sagen, Kabi wirkt interessanter, weil das ist irgendwie ein bisschen neu. Die Geschichte ist halt ein. Im Bollywood ist das, finde ich, neu. Ja. Das, dass also, dann gerecht wird. Und ja, okay. Ich meine, so eine Handlung ist neu. Ja, also, ja. also dass es zwei Blinde sind. Ja. Ich frage mich immer noch, wie sie sich verlieben konnten. Das ist noch mehr Dramatik pur eigentlich. Und da tun Und mir Drama. die Menschen ja leid. Ja. Die Frau, ich frage mich, ob die lebt oder nicht. Ey, oh. ich oh. muss das anschauen. <laughs> ja, das waren die zwei Trailer. Ja. Wollt ihr was sagen? Also meine Meinung, <laughs> Shao Kahn, natürlich Favorit und vierte <laughs> ja. Kroschan, also aber... Also ich könnte mich irgendwie ja. nicht entscheiden. <laughs> Ich fühle mich also so, als würde ich Shao Kahn betrügen, wenn ich jetzt sage, dass ich ähm, Kabil... Also Shao Kahn geht immer vor. ja, aber ich finde jetzt, Kabil würde ich zuerst ja, anschauen und danach... Wir schauen halt mal Bayern und dann können wir gucken. Ja, gleichzeitig. ja. Eigentlich muss du ja als erstes anschauen. Ja. Wir bewerten alles, äh, die Länge, Schnittszenen und so weiter. Wo es genau. gedreht würde, tun wir alles bewerten. Ja. Ist ja nicht so, dass wir <laughs> keine Zeit haben. Ja. Im Sommer haben wir schon viel Zeit. Ja, ja. ja, wir freuen uns schon auf den Sommer, wenn, wenn die beiden Filme auf Deutsch erscheinen. Ja. Und bis dahin. Bis dahin gucke ich mir im Internet. Ach. Aha. Okay. <laughs> ich warte lieber. Okay. okay. Äh, das Video dauert eh schon, eh schon viel zu lange. So, abonnieren. wenn euch das Video gefallen hat, liked Nicht abonnieren, es. nicht liken. Nein. Abonniert, <laughs> kommentiert. Blockiert diese und für mehr Reactions könnt ihr gerne anfragen ja. und schreiben, was wir gerne wünschen. Über alles Reaction, egal was. Oder melden einfach. Ich weiß, wir haben nicht wirklich auf die Kommentare geschaut, aber jetzt, jetzt gucken, jetzt haben wir Zeit. So, dann verabschieden wir uns. Namaste. Um.